Hasta sizlerle beraber bir video çıkıyoruz. Sizlerle beraber bugün e, Lotus oynayacağız. Partiye telefon gideceğiz biz oyununda. Parti, pat, parti, parti, parti, parti, parti, parti, parti başlıyor parti başlıyor arkadaşlar. Haydi partiye gidelim arkadaşlar haydi. Gidiyoruz arkadaşlar partiye. Çocuk gitti gitti. Geldik. Şimdi arabamızla kaçıyoruz. Şimdi Barbie e, maviye boyayıp kaçıyoruz. Mavi çünkü çok seviyorum. Mavi böyle kaçıyor. Ben... E, kaç kaç kaç. Kaç kaç lan oraya parti var. Zamanlı parti gidiyoruz arkadaşlar arkadaşımız. İki katlı ev var. O nerede? İki katlı ev var. Nerede o? Ben buradan gidiyoruz. Nasıl sevdi arkadaşlar? Güzel mi? Bakın. Duyuyor musunuz sesi arkadaşlar? Arkadaşlar güzel çekiyoruz gösterdiğim gibi gidiyoruz. nerede neredeydi o? Parti ev neredeydi ya? Unuttum. Lan Kemal olsun be. Kaç arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar çarşı grubu. Tamam. kapıdan çıkacağım. Nasıl çıkacağız? Tamam çıktım arkadaşlar kapıdan. Ee, sonra geldik. Ee, ha, arkadaşlar. Evet biz Evde ne var acaba? Bakıyoruz. Gittik. Arkadaşlar şu. Oo. Oh yani burası var ya parti tarafı. Arkadaşlar burası parti mi? Ee burada parti falan yok. Parti, parti odası yok mu burada? Ee, burada parti odası olmuş. Burası parti evi değil senin gibi. Neyse. です。 吧。 Heh. Oldu. Şunu istersiniz. Hmm. Kola. Ee, aa bu böyle Oh. Bye bye, Kazan. 拜拜。 三。 arkadaşlar. Kırmızı yedim arkadaşlar. Babalı kırmızı yedim. O suyu kalktı. Birazcık verelim arkadaşlar sütçüye. Şimdi çıktık. dolu. Böyle gidelim, gidelim, gidelim, gidelim, gidelim, gidelim, gidelim, gidelim. gidelim. Gidelim gidelim. Gidelim gidelim gidelim gidelim. Gidelim gidelim. O nedir? Şunu oynayalım. Arkadaşlar şimdi babanız için çok arkadaşlar. Arkadaşlar kendimi göstermiyorum. Böyle bak. Ya böyle mi? Kap kap kap kap kap. Adam bir güç var. Ooo roket hızı. Bu ne? Bu ne ya? Tamam. arkadaşlar. Sessiz olur. Ses güzel değil mi ya? Çok güzel. Zıp zıp zıpla Oh. Da da. böyle. arkadaşlar ses çok komik değil mi? Two. Söyledim mi arkadaşlar? Kitap dışına kalınca burada arkadaşlar olacaktı. Anladınız mı? Şimdi e, araba parçalarının şeyini giydim. Yani kipaklama yap diyorlar. Kipaklama yapacağız. Onlar e, ama o kadar... Bir şey yüklemiş arkadaşlar. Another mountain. Another slush. Atılırdı mı bu arkadaşlar? Arkadaşlar gidiyorsunuz be. Arkadaşlar bir dakika hemen dönüşe. Şimdi kararı katmayacağız. Bir dakika. Bam. Şimdi başlayacağım. 大家坐来。嗯嗯嗯嗯，我跟你。 Arkadaşlar yüzüyoruz. Boğulacağım şimdi ya. Arkadaşlar ne? Cennet. 比他耐吧。 arkadaşlar gidiyoruz. Çukla bir